Gak kuat. ditiup itu kan, itu siapa yang mikrofon itu? Kagak ditiup. Udah tadi kan juga. Bunda bisa ya, Bon? Kita bunda belajar. Bunda, Bunda nggak bunda kita, Kak. Bunda mati orang udah jangan gue hahaha ngerti lagi gua jangan ngerti lagi gua Wah, wah, wah, wah, wah itu wah Wah, wah, wah, wah, wah. wah ketawa wah ya itu loh yang orang bodoh tawa depan kamera oh ini iya, tahu tahu tahu pakai baju apa? iya ya ya ya ya ngapain sih Parah nih orang. Gabut gabut Kita lagi gabut. Ya, ya, ya, ya. Sumpah kalian gabut dah. Enggak kan. Ya, ya, ya, ya. Ikutin aja sakit tuh kan kusut Mapot. ketawa ketawa gue terlalu heboh kocak. Iya loh. Cuma lima orang di sini cuy. Kalau ada tambahin banyak lagi nih. Tambah gak? Tambahin ya, tambahin ya. Pertama kan cuma lima orang nanti kayak kemarin dua belas iya. orang semua sini. Iya. Nah. Langsung nah, udah Discord game ya. udah banyak. Ya, ya, ya. Ya. ya. Ya, ya, ya, ya. Gabut kali sumpah itu ketawa anak. Pak Jor. Ya maju orang. Ah, nggak ngerti lagi. Kode, kode kode Kode, kode Itu kan efek suara yang ada di TikTok itu. Iya we bentar iya, iya, iya, gitu kan. sebentar sebentar sebentar itu itu cewek-cewek yang di belakangmu kayak denger suaraku <laughs> oh dari tadi <laughs> Nah, tolong <laughs> sorry suara kalian kerekam